Tah, malang tah, ada yang nonton, tah, tah. Lihat, lihat itu tuh tuh tuh. Tuh, tuh, tuh yang nonton tuh, tuh, tuh. Lagi pada ngupil, no, no di pojokan, no, no. Woi, eh tah itu tuh, tuh, tuh, tuh. Oh, nah. lumayan lah. Tah, si botak, si gondrong, tah. Ayah naon nunu kiting tah, tah ngupil tah <laughs> di pojokan eh, tah. Eh, ulawakan itu lah pembukaan urang, urang geus lila. Iya, geus pembukaan atuh. Geus lila urang sambutan sambutan sambutan sambutan sambutan sambutan tuh sambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tepang di sarang abi di saung bobodoran Ta Punten Lanjut Abi tehnya menuju ya <laughs> Nembe muncul terus kamar kamari kamari teh nuju saribu juga nama Ta mantap iya ieu iya, deui ayeuna patpang deh sarang abdi. Nah, terus Parmisa kita tah acarana cerita ceritana bulan puasa anu berkah. Carita bulan puasa tapi puasanya teh ayeuna teh geus kana 26 poe. jauh. Jauh naon? Heeh, uh, puasa teh geus dua 20 bener poin na tere tere iya tapi tere, tiap hari tere. puasa bang tiap hari puasa alhamdulillah alhamdulillah gitu. dan 60 kewajiban nah. bulan puasa mah terus tidak dago itu teh ibaratnya teh uh, puasa wajib mah bener-bener